Shin. Lasciate un mi piace. Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video con un giapponese a caso Ciao O meglio, il giapponese a caso Oggi abbiamo deciso di fare un video un po' diverso dal solito Perché sarà una mini lezione di giapponese anche per me Perché parleremo di onomatopeia Quelle parole che ci sono anche in giapponese ma le abbiamo anche in italiano Che vengono usate per dire un suono magari se avete visto qualche fumetto crash, bang, un po' così no? quindi ragazzi abbiamo deciso di fare con lui una lezione di giapponese visto che a caso tra l'altro insegna giapponese quindi ho detto vabbè con la scusa imparo qualcosa anch'io no? ci sono più di 2000 parole come queste in giapponese però non tutte sono usate e alcune sono usate solo in alcuni casi specifici quindi anche se io ho il primo livello di giapponese e potenzialmente lo potrei anche insegnare avendo preso l'IQ ci sono delle parole che comunque magari non conosco perché magari sono in un contesto specifico o per me da italiano quel suono lo percepiscono lo diverso per esempio per me un gallo fa per lui fa Cucche cucù Quindi oggi andremo ad analizzare alcune parole inusuali e altre magari più utili Quindi sa 10 parole per me quindi vediamo se indovino i suoni a cosa sono associati Iniziamo Patapata Patapata canta? When like you didn't clean your house and you have a lot of things to do So you're patapata Devi fare mille cose, fai patapata di ritoccare un po' di tutto quindi questo si dice batta batta ok next is meki meki meki meki mm. Meki Mickey is like something is growing Tree, monster Meki Meki Meki Meki Meki Ok, quindi questo si usa per i mostri Oppure per gli alberi quando crescono Ok, mecchi mecchi Meki meki. E me lo segno, imparo anch'io Ragazzi se volete studiare con lui comunque basta che gli mandate un'email sul suo Instagram Quindi chi volesse può studiare con lui Jiwa jiwa. Biohazard virus? Ciua ciua そう、バイオレスがじわじわ広まっていく。言えるね。 Jiwa Jiwa è una cosa praticamente che si diffonde pian pianino Something is Jiwa Jiwa mm. spreading or Jiwa Jiwa changing Changing, mm. ok, cool Next one Uki Uki Uki Uki, yeah Uki Uki I know because uh, I study and it means is when you are very very very very exciting It's like same as Waku Waku, yeah, similar right, So, so right. when you are very excited I about something Waku Waku Waku yeah, I think this is the sound of your heart. Yeah, And waku waku instead? I think the same. Oh, yeah, waku waku uki uki suru. I think my heart is more... Sheen. I know sheen. When I make a joke, and then everything is like sheen. So if you have watched anime okay. or manga, yeah, maybe you have seen it once. Sure. Quando praticamente avete preso una battuta tremenda e poi c'è quel shin. Ogni tanto si vede anche disegnato anche dentro i manga. È tipo il silenzio tombale, un po' tipo let it go quando fa freddo praticamente, quando fai una battuta che non fa ridere nessuno. Shin means silent. Silent, sì, silent. There's no sound. Next one, jime jime. Jime jime is when you abuse of somebody and you jime jime sue. When you are like bullying somebody, so you like jime. ジメジメ。 Ah, jime jime is like when 雨降ってる Oh, it's very close. It means humid. 超ジメジメしてる。あの、空気がジメジメしてる。 Because I know a lot when it comes to rain, I know a lot. ザーザー雨はザーザー降る。ザーザーはパラザーザー降ってるのはすごい strong。 strong. And then when it's a little bit less strong, you say パラポパラポパラパパラパ When it's not that heavy パラパラ雨がパラパラ降る Next one チクチクチクチク is the when you eat right something to do with eating えー、チクチクチク no くちゃくちゃそれはチクチクチクチクこれも結構使うね We use it a lot When it's very hot. Like, チク。Like when you got bitten by insect. チク。 Quando ti fanno le iniezioni o quando tipo arriva una zanzara che ti punge è cico cico 刺された時とかすごい細いものでラブラブ Love love It's like our video Kabedon video was a bit love love ラブラブどんな時 When イチャイチャするとき When you are a little bit cuddling or like being in love with somebody Flirting Flirting, yes Love love ラブラブ because of love love So love love ラ love ブ love ラブ love ラブラブラブって感じ OK next one うんぬめぬめ Nume nume is about food OK It's like natto Neba neba Nume nume eyes closed It's like something sticky. It's not sticky but wet and no. Mm, like a catfish. Ah yes. Like unagi or? Unagi. That was almost right. Yeah. Sapete perché devo dire che sono stato in Giappone talmente tanto tempo che ci sono delle parole che anche se non ho mai quasi sentito posso immaginare che cosa vogliono dire perché se uno mi dice nume nume a me non lo so perché ma c'è qualcosa dentro che mi fa pensare a sta cosa un po' viscida capito però non è che cioè non lo sapevo però intanto li indovino thank you a Akaso Sensei for teaching me this new word grazie a Akaso Sensei per avermi insegnato qualcosa di nuovo Spero che anche voi abbiate imparato queste parole Se volete studiare il giapponese perché non segnarvele nel vostro quadernetto così ve le ricorderete Ve le metto anche magari in descrizione così sarà più facile per voi poi trascriverle Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace E noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao! Sampai. Sampai. Guardate quanta roba! Campai! Ho imparato Passato prossimo. Passato prossimo? Dai, fammi qualche esempio. Passato. Per esempio andare? Sono andato.